دي problem رقم تلاتة تلاتة وعشرين في الكتاب بيقول لك ان ال collar ال collar ده تمام كتلته واحد كيلو جرام attached to a spring يعني مربوط بال spring ده تمام وبيتحرك بدون friction بدون قوة احتكاك along a circular rod ده circular rod بيتحرك عليه يعني which lies in horizontal plane يعني الراد ده بيتحرك في افقي هو انت شايفه بعينك رأسي لكن هو بيقول لك افقي يعني هو عامل كده وضع افقي لما تبص كده من فوق تشوف ده ماشي تمام تمام The spring has constant K قوة spring هي 250 و is undeformed ال spring ده undeformed يعني للنود when the colors at B يعني ال السبرنج ده قبل الشد يعني قبل ما يتغير طوله يعني ال نود هو كان عند نقطة B يعني الشكل ده كان بكام هنحسبه دلوقتي knowing that the collar passes through point D لما الكولر يعني هو كار كان هنا عدى من نقطة D بسرعة واحد وتمانية من عشرة متر في الثانية عايز يحسب السرعة بتاعته لما يوصل لنقطة C ولما يوصل لنقطة B تمام تمام طيب. يبقى احنا عندنا ال M وعندنا ال K وعند ال S بقى مش هو مديك نص القطر 300 300 ملم اولا انت هتحول الاطوال كلها بالمتر الاطوال كلها هتحولها بالمتر خلاص يعني هتقسم على 1000 عشان دي ملم يعني الطول ده متحوله تحوله لمتر هيبقى خمسة مية خمسة وسبعين من ألف تمام ماشي وتلتمية دي هتبقى تلتمية من ألف متر كله بقى يبقى من ألف والمية خمسة وعشرين تبقى مية خمسة وعشرين من ألف متر تمام ماشي هو مديك نص القطر تلتمية يعني نص القطر ده شايف كده معايا كتر نص الكتر النقطة دي نص الكتر ده كله تلتمية وهو مديك الحتة دي مية خمسة وعشرين يبقى انت لو لو تلتمية طرحتها من مية خمسة وعشرين هيبقى كام؟ هيبقى مية خمسة وسبعين مليمتر هتحوله الم... هتحوله لمتر يعني مية خمسة وسبعين من ألف يبقى احنا جبنا ال L note بكام؟ ال L note بتساوي مية خمسة وسبعين مية خمسة وسبعين من ألف متر وجبنا عندنا ال mass واحد كيلو جرام عندنا قوة ال spring K بتساوي وخمسين نيوتن متر عندنا السرعة عند نقطة دي بتساوي 1.8 متر per second هو عايز يحسب السرعة عند نقطة سي والسرعة لما لما الكولر ده يمر بنقطة B e كمان ايه الحاجة الوحيدة المعلومة عندك عندك الفي دي السرعة عند الفي دي وعندك برضو البعد بتاع السبرينج عند الفي دي يبقى عندك طول وعندك سرعة تمام وهيبقى عندك طول وسرعة في في الجزء الثاني يبقى اقدر استخدم في هذه الحالة القانون اللي هو بيقول ده القانون ده بيقول ايه بيقول ان كاينيتيك انرجي عند نقطة دي اللي هي اول نقطة هيمر بيها ال collar زائد ال delta work تغير في الشغل delta work عند نقطة دي بيساوي كاينيتيك انرجي عند نقطة سي زائد ال delta work عند نقطة سي تمام وانا عارف ان كاينيتيك انرجي بتساوي نص M V square وهو الجسم مر بنقطة دي يبقى T D M V D square زائد ال work هو force في distance الشغل هو force في distance ايه ال force الموجودة في الحتة دي من اول النقطة دي لغاية من أول نقطة دي لغاية نقطة دي ايه ال force أكيد طبعا قوة ال spring. يبقى قانون قوة ال spring بتقول آه، نص K و K ده مضروب في مسافة L square ناقص L note square تمام يعني طول ال spring بعد الشد ناقص طول ال spring قبل الشد والاتنين تربيع هيساوي نفس الكلام عند نقطة C. يبقى نص kinetic energy عند نقطة C بتساوي نص M V square. هو هيمر بنقطة ايه C يبقى M V C square. زائد ال work عند نقطة C بيساوي force في distance يبقى برضه نفس الكلام وال force اللي موجودة في المسألة هي الفورس بتاعة ال spring نص k مضروبة في distance اللي هي l سكوير ناقص l نود سكوير تمام تمام لو بصيت هتلاقي ان كل الحاجات دي معلومة انت مش خدت القوة من عند النقطة دي يبقى تاخد المسافة برضو من عند النقطة دي طب المسافة عندك هنا من النقطة دي لغاية نقطة دي كام هي 125 زائد 300 يعني 425 ملم يعني بتساوي 425 من 1000 متر دي هي طول الجديد طول الجديد طول بعد الشد أو طول الجديد تمام هو ده اللي انا عايزه حطه بقى كايه معامل جديد يبقى الطول الجديد عند دي يعني من نقطة نقطة لغاية دي هو 425 متر من ألف ماشي خلاص كده انت حليت الجزء الأولاني بتاع الحتة دي وبالتالي تقدر تقول بقى ادي نص كتلة الجسم هي واحد السرعة هي واحد وتمانية من عشرة أنا حولت الأبعاد متر عشان السرعة بالمتر على الثانية فما ينفعش السرعة تبقى متر على الثانية والأبعاد تشتغلها بالملي لازم كله يكون واحد في الأبعاد يبقى واحد وتمانية من عشرة سكوير زائد نص قوة ال spring هي 250 نيوتن في L square اللي هو الطول الجديد اللي هو من عند النقطة دي لغاية الدي اللي احنا جبناه 425 من 1000 425 من 1000 وهيبقى square ناقص L note L note موجودة مية خمسة وسبعين من ألف طول قبل الشد يبقى مية خمسة وسبعين من ألف square. فهي مشكلة في دي مفيش مشكلة ده الطرف الشمال الطرف اليمين هنحطه تحت شوية ادي الطرف اليمين بيساوي نص M برضو زي ما هي بواحد كيلو جرام كتلة الجسم السرعة عند نقطة C وهو اللي عايزها فمجهولة زائد نص قوة ال spring هي 250 نيوتن الطول بعد الشد والطول قبل الشد هيساوي كام طب الطول قبل الشد معروف 175 من ألف square. الطول بقى بعد الشد بعد ما تشد ال spring ده ويوصل عند نقطة C يعني تخيل معايا ادي ال spring هنا اهو اهو لما يتشد ال spring ده بيمشي كده هيبقى هنا يعني ال collar هيبقى في النقطة دي وبالتالي ال spring عشان مربوط بالحتة دي فهيروح هيبقى بالشكل ده هيبقى ال spring بالشكل ده فهو في الحتة دي مثل الوتر لما اوصل عند نقطة C وتربطها بنقطة الأصل اللي اتحرك منها ادي نقطة الأصل اللي اتحرك منها اتحرك منها كان هنا وهنا وهنا عند نقطة C هنا بتمثل ايه؟ الوتر ده الوتر تعرف تجيب الوتر من طريق فيثاغورس طيب أول حاجة مش ده المركز وهو قالك نص قطر 300 يبقى الطول ده كمان 300 الطول ده اهو ده بيساوي 300 300 ملم يعني تلت... يعني 300 من 1000 آه متر تمام طيب عن طريق فيثاغورس تعرف تجيب الوتر جذر تربيعي للضلع ده تربيع زائد الضلع ده تربيع يعني L C يعني الطول عند نقطة C هو بيساوي ايه الجذر التربيعي لمية اشتغل بالمتر ما مية خمسة وعشرين من ألف متر square زائد تلتمية من ألف متر مش لازم نكتب الوحدات خلاص تلتمية من ألف square. تمام كده انت جبت ال C تعال نحسبها مع بعض بالآلة اهي هيبقى جذر مية خمسة وعشرين من ألف تربيع زائد تلتمية من ألف تربيع يعني هيساوي ال سي هتساوي تلتمية خمسة وعشرين من ألف يبقى ال سي اللي هو طول بعد الشد زي ما احنا شايفين اهو هو تلتمية خمسة وعشرين من ألف نكتبه في المعادلة هنا اهو ال C هو الطول عند نقطة C بعد الشد ال spring تلتمية آه، خمسة وعشرين من ألف متر خلاص هو ده اللي أنا عايزه فأنا بقول الطول بعد الشد اللي هو هنا ناقص الطول قبل الشد يبقى الطول بعد الشد تلتمية خمسة وعشرين من ألف متر تلتمية خمسة وعشرين من ألف متر طبعا square عشان القانون بيقول square بقى دلوقتي المعادلة كلها المعادلتين عندك دي المعادلة الأولى بتساوي المعادلة التانية المجهول الوحيد اللي في المعادلة هو السي في سي سكوير فبالتالي تعرف تجيبه بكل سهولة يبقى في سي هيساوي أربعة point seven متر per second نحطها عندنا برضه السرعة عند نقطة C يبقى بتساوي 4.7 متر per second طيب كده بقت نقطة C عند المسافات معلومة وعند السرعة معلومة أقدر أنفذ نفس الكلام من نقطة آه C لدي بكل بساطة اقدر اشتغل من نقطة C لان بقت معلومة دلوقتي كسرعة وك آه، ضلع واقدر اشتغل آه، بينها وبين نقطة D بتاعه فاجيب D بنفس الطريقة اللي جبت بيها C طيب فين نقطة D؟ عايز السرعة B آه، ولا ايه sorry. او عايز بعد ما جبت نقطة عند C عايز بقى لما يوصل ل B هنا السرعة تكون كام spring لما ده يجي ينزل ويوصل عند نقطة B طيب هو اتحرك من أول نقطة أول نقطة دي اسمها C يبقى TC زائد دلتا ورك C بيساوي TB النقطة اللي وصل لها زائد دلتا ورك B تعال نكتب الكلمتين دول TC زائد دلتا ورك C بتساوي النقطة اللي هيوصل لها TB زائد delta work B طيب ال TC هي نص kinetic energy اللي هي ام في سي سكوير والفي زي احنا جبناها دلوقتي بقت نقطة معلومة زائد ال delta work C اللي هي احنا جبناها برضو delta work C اللي هي كانت آه، نص في 250 في الرقم ده طب خلينا نمشي واحدة واحدة هتساوي نص K L square ناقص ال نون سكوير ده القانون بيساوي كينيتيك انرجي عند نقطة B وهو نص M VB square زائد ال work لو force في distance عند نقطة B وهو spring برضو نص K في ال سكوير ماينس ال نوت سكوير تمام نحسب نص في كتلة الجسم بكام هي هي بواحد الفي سي بكام احنا جبناها جبنا ال VC بأربعة point تمانية وهنا هنربعها في القانون زائد نص كتلة سبرينج ميتين وخمسين مضروبة في ال سكوير ماينس L نود سكوير L سكوير اللي هو ناقص L نود سكوير تعال نشوف الطول ده مع بعض ثانية واحدة تمام <clears throat> طيب ما انا جبت اساسا delta work C دي انا جبتها اللي هي كانت بتساوي اللي هي بين ال D وال C جبنا ال TC زائد اي في الحتة دي جبت ال TC زائد دلتا و... delta work C ال TC اللي هي نص M VC square زائد هذا الجزء ده هو ال delta work C اللي هو هذا الجزء انا جبتها بدل جبتها مش هعوض بقى تاني وخلاص هاخدها بقيمتها دي لما تحسب قيمتها لوحدها هتساوي فايف يبقى دلتا ورك سي بتساوي 9.375 خلاص التا بقى عوض بيها في القيمة في المعادلة ما بين سي بي ال T C هي نص M V C C square وال V C احنا جايبينها قبل كده زائد نص كوتل سبرينج 250 L square ناقص L square مش هي كل ده اللي هو بيساوي ال delta work C؟ خلاص انا هحسبها تاني من جديد ليه انا جبت ال delta work C قبل كده delta work C اللي هي كانت بتساوي لما انا حسبت دي اللي هي تسعة point three seven five الكلام ده بيساوي النقطة الجديدة بقى اللي أنا الغير معلومة اللي هي كانت نص في واحد في ال V B square تمام زائد نص ال K اللي هو وخمسين نيوتن في L square ناقص L nought. طبعا معروف نود طبعا ثابتة مية وسبعين من ألف square دلوقتي ال L عند نقطة B بتساوي كام؟ ال عند نقطة بي بتساوي كام هقولك هقولك ال L عند نقطة B هو قالك في المسألة لما انت جبتها في الأول خالص هي L nought أساسا ال L لما توصل توصل كده وتلف تلف تلف لغاية لما ترجع لال نود يبقى L عند L nought أساسا هي نفس القيمة فاذا هتساوي نفس القيمة يعني لما L اللي هو الطول يوصل لحد البي يعني وصل ل L nought يعني هيساوي نفس القيمة square بالتالي دي كده بقت بصفر صفر مضروب في الكلام ده يبقى الحتة دي كلها ال term ده كله راح ال term ده كله راح بقى بصفر ايه اللي هيتبقى هيتبقى لي نص ده ال term اللي هيتبقى يبقى الفكرة لما احنا جبناها قلنا الطول عند نقطة B هيساوي ال نوت طيب يبقى اذا L square هو الطول الجديد طيب الطول الجديد عند نقطة B هو هو بيساوي ال نوت فال نوت ناقص ال نوت بيساوي صفر يبقى اللي بقى في المعادلة دي هو الآتي هيبقى نص مضروبة في واحد مضروبة في أربعة point eight square زائد تسعة تلتمية خمسة وسبعين من ألف بيساوي نص V B square وبالتالي بكل سهولة تعرف تجيب الفي بي لأنها في مجهول واحد فالفي بي هتساوي ستة بوينت فور سكس متر بير سكند وشكرا